हम कंट्रोल कंट्रोल पैनल डिवाइस देखिए दोस्तों देखिए इसमें जाइए डिवाइस मैनेजर देखिए दोस्तों अब दोस्तों खुल सेटिंग्स देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गई देखिए देखिए दोस्तों आइए देखिए दोस्तों मोरफो स्मार्ट करके आ गया एक यहाँ पे उसको दोबारा दो तीन बार क्लिक कीजिए देखिए दोस्तों देखिए लिखा हुआ सर दोस्तों यहाँ पे मोर्फो देखिए दोस्तों ठीक है दोस्तों तो दोस्तों देखिए one step one two step three step four step पे जाके आपको सब डिटेल आ गया देखिए दोस्तों लीजिए दोस्तों आप इसको देख लीजिए देखिए दोस्तों ये है आपका सीरियल नंबर ये है आपका अपना नंबर तो दोस्तों इसको डाल दीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डाल दीजिए जैसे मैं दिखाता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोस्तों इसको खोल लीजिए अपना होटल को होटल खोलने के बाद पोर्टल खोल लीजिए देखिए दोस्तों पोर्टल खुल गया आधार रजिस्ट्रेशन डिवाइस तो उस पर क्लिक कीजिए आधार डिवाइस रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं अंतराल मोड को क्लिक कीजिए device इसमें जाके जाके फोर स्टेप में जाके इसको आप कॉपी कर लीजिए कर और इसको इसमें डाल दीजिए इसमें डाल दीजिए पेस्ट कर देखिए दोस्तों ऐसे करिए और फिर आपका इसे अब सीधे सेटिंग मैनेज करिए लगाइए फिर इसको सीधे पार्टनर नंबर डाल दीजिए डाल दीजिए उसमें डाल दीजिए नाम डाल दीजिए शेष और शेष नंबर होगा और नाम डाल दीजिए फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डी ये कैप्चा को डाल के कर दीजिए रजिस्ट्रेशन अरे दोस्तों जैसे कि मैंने जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया दिखा रहा हूँ डिवाइस में दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब